بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے حمایت کا اعلان کیا ہے اور جو قبلہ کی اس معاملے میں حمایت کے ساتھ انہوں نے کچھ ہمارے جو دوست ہیں فاروق حبیب صاحب ان کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس حوالے سے جو کام ہے ایک تو وہ لے کر چلیں گے اور دوسری یہ ہے کہ جو انہوں نے کچھ ڈیمانڈس کی ہیں ख़त्म नबूत के हवाले से डेफिनेटली हम इसके ऊपर भी उसी तरह पाबंद है और कारामद है जिस तरह एक पक्का सच्चा साफ़ सुथरा मुसलमान होता है और हमारे लिए सबसे पहला हमारा अकीदे का जो बुनियादी रुकन है वो यही है कि ला इला